橘黄色的日落吞没在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中 J 的音乐，总等你下课的手写的从前，冒泡汽水和你都是夏天感觉。 着迷你眉间柔青丝海的双眼，心动像风来了不知不觉，此刻世界聚焦你的出现。我我我我 say 我我我我 say 我我 你遇见浪漫，晚风吹过耳畔，你显得很好看。微醺的傍晚，时间过很慢。我在小城夏天遇见了另一半，这座城市有我的思念和喜欢。闷热的季节，因你而梦幻。 暮色的日落吞没在冰平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中 J 的音乐，从等你下课的手写的从前，冒泡汽水和你都是夏天感觉，着迷你眉间柔情似海的双眼，心动像风来的不。 世界聚焦你的出现。我的小城夏天，陪你遇见浪漫，晚风吹过耳畔，你显得很好看，微醺。的。 时间过很慢，我在小城夏天遇见了另一半，这座城市用我的思念和喜欢，闷热的季节。